السلام alaykum va rahmatullohi va رسول Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlarni she'riy vazndagi variantini siz azizlarga taqdim qilmoqchimiz bu she'riy vaznning nomi siz hamon 40 yoshdasiz deb nomlanadi Bismillahirrohmanirrohim. rohmanir rohim rahmating umidida gunohkor dilida Alloh azza va jalla deymiz ya rasululloh olamlarga rahmat hayotingiz qalblarga jodir sizni qalb ko'zi bilan ziyorat etmoqdamiz mana siz bir yoshdasiz bani sad yurtidasiz sizga emizikli ona bo'lmadi ayollar shu tufayli og'ir bulutlar bir tomchi yomg'ir yog'dirmayotir qurg'oqchilik hukm surar bani sad yurtida biroq ko'k yuzda kichik bir bulut sizga maftundir sizga oshiqdir aylanur boshingiz uzra va insonlar qilar istisqo tilanib yomg'ir hazrati halima quchog'iga oldilar sizni yuzingizga hamon shu oshiq bulut soya solib turar kundan panalab sizga maftun sizga mushtoq so'ngra asta sekin dona donalab mayin yomg'ir yog'ir oppoq bulutdan faqat bilmas ko'pchilik neydan bu yomg'ir faqat hali sizni bilmas ko'pchilik olti yoshingizda madinadasiz munavvar shaharning yo'llaridasiz yoningizda aziz volidangizu ummu ayman bor yetimlik dog'ida ota qabrini ziyorat qildingiz qalbingiz giryon yo'lda davom etib Abuoga yetib yana bir musibat qarshilar sizni makkaga onasiz kirib keldingiz sizni jondan sevar abdul muttolib mehri bo'lak sizga abu tolibning ya rasululloh makkalik bolalar onalarini onajon deb chaqirganda o'ksidingizmi ular onam desa yerga jim qarab tabarruk ko'zlardan yosh to'kdingizmi qanchalab kechalar makka shamoli armon ko'z yoshlarim eltar abvoga qanchalab kechalar onajon deya yig'lab chiqdingizmi qarab samoga hazratim nomingizdan onamizni onajon dedik nomingizdan otamizni otajon dedik 25 yoshdasiz insonlarning barchasidan tamoman boshqasiz hech kim sizga o'xshay olmas biror jihatdan muattar bo'yingiz shavqat taradur ovozingiz dillarga ishonch to'ldirar muhammad aminsiz muhammad amin 33 yoshdasiz olamga rahmat o'ttiz beshda dunyo sizga mushtoqdir osmon eshiklari hayqirar tinmay ey habib kela qol kel kel kechikmay rasulini kutganlarning yuragi shu top sog'inchdan entikib yorilay deydi habibim keling der sevinchi ichiga sig'may nur tog'i buyuk bir ishga chog'lanar mana qirq yoshdasiz nuravshon xiro tog'idasiz hazrati jabroil inar samodan chor atrofdan salotu salom yog'ilar koinotning yuragidan hasratlar chiqqan oh yarursiz zulmat kechalarining qorong'usini nur bo'lib yoritgan saboh Habibulloh siz. Rasululloh siz. nechun ranjitdilar sizni sultonim nechun iskanjaga oldilar sizni abu tolib o'ldimi deb bu kirdikorlar himoyasiz qoldi debmi bu jabru sitam kaba yonidasiz yo'qligingiz bunchalar tez bilindi amakajonim deya muborak ko'zingizdan yoshlar shosh qator ko'z o'ngimga kelur siz haramdasiz namozdasiz bosim manglayni toshga biroq boshingizdan najas socharlar yana qahqah otar baxtiqarolar boshlarimiz fido bo'lsin ul muborak boshga biroq makka ko'chasidan siz tomon jonsarak yugurar bir nozik xilqat yugurar larzaga solib arshi aloni kim bu kelayotgan so'rarlar shu payt kim bu chopgan shu payt javob ber kimdir voliylarning volidasi jannat ahli saidasi fotima zahro yuz ko'zingiz silar jigar go'shangiz sizga yer yuzda eng ko'p o'xshagan lekin ham xuddi o'zingiz ko'zlarin artdingiz yig'lama qizim yig'lash ham ayni o'zingiz 63 yoshdasiz rofiqul aloga intiq duodasiz siz uchun tikilgan qop qora yungdan jubbangiz bor edi jiyagi oppoq uni kiyib ashobingiz huzuriga chiqdingiz muborak qo'llaringizni tizzaga qo'yib qarang naqadar go'zal dedingiz shunda ulardan biri ovoz berdi ota onam sizga fido bo'lsin yo rasululloh buni menga bering nechun bilib turib so'radi sizdan o'zingiz yoqtirgan shu bir jubbani chunki ishonardi siz yo'q demaysiz ola qol dedingizu yana yamoqli eski jubbangizni kiyib oldingiz rafiqqa qovushmoq fursati yetib bir hafta qolganda tikildi yangi ayni o'sha jubba hoshiyasi oq nasib bo'lmadilik uni bir bora kiymoq abu hurayradan marvidur hadis vasiyat qilibsiz butun ummatga mendan so'ng kelajak bir zotlar borki meni bir ko'rishga mushtoq bo'larlar molu avloddan kechar bemalol meni ko'rmaslikni armon bilarlar hazrati anas ham aytadur hadis u zot alayhissalomdan ko'p eshitardim meni ko'rmay turib iymon keltirgan birodarlarimni ko'rmoq istardim sultonim ey madina midbarida ummatim ummatim deya mahzunlik libosini kiygan habibim ey makka mehrobida olamlar uzra Alloh degan habibim bizga ilohiy lutf o'laroq baxsh etilgan ravzangiz qarshisida tiz cho'kib bay'at etdik robbingizdan bizga nimaiki keltirgan bo'lsangiz iymon keltirdik eshitdik itoat etdik yo rasululloh siz hamon qirq yoshdasiz hamon ummatingiz boshdasiz وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم